e pola última información que está a piques de abrir, forma parte, xunto coa Marina, eh, da obra estrela do goberno local da, anterior da cidade da Coruña. Entendemos que en esta obra gran beneficiaria foi a autoridade portuaria, por ser construída na propiedade do Porto, no, en obras executadas por unha empresa para agasallar a empresa Copasa que foi dado a dedo para eh, construir non a estrutura do aparcadoiro por conta do erario público. Interese para o porto, beneficiario e para a sudicataria. Esta obra sí reflexa un clásico na Galiza, que son os destrozos urbanísticos e obras carentes de rentabilidade económica. Estamos a ver, non? Cifrou a inversión total en máis de 50 millóns e a obra en concreto da que estamos a falar hoxe subiu do, eh, de 14 millóns. Entendemos que é unha auténtica propaganda política. E é escandaloso este gasto, sobre todo nunha época onde se debe investir dun xeito máis racional. Entendemos que esta obra vai a converter o non? que é un barrio elitista, e un barrio onde parece ser que viven ricas herdeiras, non? Eh, nun barrio eh, que vai a destacar sobre os demais, porque entendemos que o goberno local anterior fomentaba o principio clasista, onde hai barrios onde viven veciñas e veciños que parece ser que teñen máis dereitos e, máis, e merecen máis consideración que outros. Falamos dunha obra de algo máis de medio kilómetro entre Porta Real e o Castelo de San Antón, que soterra o tráfico, eliminando a práctica totalidade da circulación en superficie e favorecendo a expansión dos espacios peonís. Dende a xunta se presumiu que se iba a contar con 55.000 metros cadrados, pero dis que non son tales. Venderonos o aumento da zona peonil a costa de comerse terreo ao mar. Entendemos que isto é un modelo, modelo de cidade sostível? Creo que non. Esta zona da cidade si é certo que ten a maior parte das zonas peonís e restringidas ao tráfico da cidade da Coruña. Entendemos que a nivel estético é un mar de cemento, unha zona de acceso turístico. Entendemos que a peonalización, peonalización estación se non se logran cerrando catro carrís para o tráfico, non habilitando medidas que permitan reducir progresivamente o número de vehículos que entran na cidade. Neste senso importante a implantación dun tren de cercanías tamén e aproveitar a rede existente do transporte público interurbano. Non sabemos se o túnel do Parrote vai a solucionar os problemas de tráfico que dis que ten esa zona da Coruña. Non se falaba eh, de un tráfico diario de 30.000 vehículos, aínda que parece ser que polas obras da Marina non pasan máis de 14.000 coches diarios. Mentras decenas de miles de automobilistas, sobre todo a xente que vai a traballar, sufre grandes atascos en, outras, en outros puntos da cidade. Por exemplo, non a intersección da Avenida Arteixo co Rondo do Outeiro multiplica por 20 como mínimo a do Parrote. Entendemos que a obra que está a piques de abrir e sí que vai a facer un servizo, sigue sendo un luxo e unha inversión interesada, sobre todo non para revalorizar os bens patrimoniais da zona do Parrote. Non sabemos tampouco se se fixa un estudo non, da media de vehículos que eh, circula non, polo tramo do paseo marítimo que media entre o Instituto Oceanográfico e a Rotonda do barrio de Durmideiras. O que sí é moi importante e non custa tanto e é moi preciso cando se fala dunha cidade moderna e sostível é garantir a mobilidade de todos os colectivos, tendo en conta as características desta cidade e en concreto da parte bella. Seguramente non serán tan vistosas e ni, ni se lles dará tanta publicidade, pero seguramente sí mellorarán a vida de moita xente. Entendemos que, eh, e, e de feito, se demostrou non que lles deu igual cargarse non bens inmobles catalogados como era o edificio de sanidade exterior nos sardins da antiga rada pesqueira xa que parece ser que molestaba non? Sabemos que o túnel si se abrirá non? cando o Concello constate que se atopan unhas condicións óptimas unha situación que como xa falamos todos está a piques de producirse É certo que os traballos remataron a finais de 2015 e que todavía eh, bueno, se entregou naquel momento e que se reseitou porque había unha serie de deficiencias. Entendemos que a apertura deste túnel ten que rachar co mal hábito que é abrir as presas e despois, en moitos casos, hai que pechar para solucionar problemas a costa dos cartos de todas e todos e non da empresa constructora. Hai que acreditar as correctas condicións da infraestructura e a validez dos seus permisos para autorizar a súa posta en servizo. Sabemos que no momento da súa apertura se vai a, a modificar non? e se vai a reordinar o que é o tráfico na superficie, permitindo só a circulación aqueles veciños e veciñas da zona do Parrote, o transporte público e os vehículos de carga e descarga. Entón entendemos que, bueno, que creo que xa é evidente que a obra vai abrir, pero nunhas condicións que teñen que ser as máis exitadas posibles. Grazas. Gracias, señora Fernández. Grupo Parlamentario do Bloque Nacional.